Stoję na Gdacjusza we Wrocławiu, tyłem do numeru 28 po lewej stronie numer 23 i dalej kilka domków zbudowanych przed II wojną światową czyli tutaj jest gierkówka z nadbudową tam gierkówka a tam już domki przedwojenne zbudowane gdzieś w latach 30 filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia 18 lutego 2014 roku